man ro'mollilarni bilaman deding qanaqa degan ha san bilasan atrofingda o'sha harom harish ishni qilib yurib uni berkitish uchun ro'mol o'rab olgan odamlar bilan yuribsan san shunaqa odamlar bilan to'g'risini aytsam seni ko'rsam ko'nglim ayniydi assalomu alaykum matvet sevar muhokama sevar xalqim sizlar bilan men muhammadjon madiyev aziz vatandoshlar juda ham chiroyli javob bo'ldi hozir o'zinglar har bitta e, nuqtalarigacha ko'rib eshitib olasizlar Sizdan iltimosim bu video kengroq tarqalishi uchun atiga bir donadan like bosishlarni iltimos qilaman. Kimda kim like bosgan bo'lsa, iltimosimizni yerda qoldirmay Alloh rozi bo'lsin. Kattakon rahmat deb videoni boshlaymiz, marhamat. Assalomu alaykum yana bir bor aziz yurtdoshlar, sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev siz ayni onda Max Madiv kanaldasiz. Aziz vatandoshlar, eslatib o'taman, bu kanal faqatgina sizlarga xizmat qiladi va bilasizlar bu kanalga obuna bo'lishingizni tavsiya qilaman. Pastda podpisatsiya tugmasi bor, o'shani bosib obuna bo'lishligingiz mumkin. I yana bitta narsa, bu videoda bemalol kommentariyasiga o'zingiz fikringizni qoldirishingiz mumkin. Bu video bir e, nima deydi, o'rtalama video hisoblanadi. Ya'ni siz ichingizdagi gapni o'sha yetkazmoqchi bo'lgan insoningizga bemalol yozishingiz mumkin. Aytaylik, Munisa zayva bo'lishi mumkin yoki umuman xalq bo'lishi mumkin, men bo'lishim mumkin, e, Domla bo'lishi mumkin. Umuman aytganda, bu videoda turli insonlar tomosha qiladi. Aynan san'atkorlar ham, boshqalar ham ko'plab insonlar faqatgina o'sha telegramlarda qisqa-qisqa yerlari tarqab ketdi. Hozir sizlarga to'liq javobni qo'yib beraman, o'zingizlar ko'rasizlar. Agar fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin, to'g'rimi, noto'g'rimi, siz qanday fikrdasiz? Demak, e, like bosgan bo'lsangiz, kommentga tayyor bo'lsangiz, marhamat, birgalikda javobni ko'ramiz. O'sha musulmonlarni muqaddas tushunchalarini oyoq osti qilib, musulmonlarga nisbatan o'zini nafratini E, sochish uchun o'zini man qalbim tozaman deb osmonga sakrayotganlar aslida o'zlarini g'irt kir odam ekanliklarini bilishadi birodarlar kir odamlar isqirt odamlar ko'pincha qalbim toza deydi qilib yurgan ishlari ma'lum kimlar bilan u minus ishlarni qilib yurgani ma'lum odamlar ular qalbim toza bo'lsa bo'ldi ichkaridagi o'zining jarohatini tashqariga mana shunday e, aks ettirgisi keladi <laughs> bugun o'zini istoriyasiga abrorjon deb yozib qo'yibdi ya'ni minus ey minus biroz kitob o'qigin iltimos kitob o'qi ozgina kitob o'qimasdan faqat ko'kat yeyaverib ya'ni dieta qilamanman ozib yurishim kerak figuram chiroyli ko'rinishi kerak erkaklarni o'zimga jalb qilishim kerak degan ideologiya bilan san ko'kat yeyaverib oshqozoning sasib ketibdi ya'ni miyangdan shunaqa sassiq gaplar chiqyapti bu gapimni san yaxshi bilasan atrofingdagi seni bilan birga yurgan shopirlaring u bu odamlar yaxshi biladi shunaqa ekanligingni ya'ni miya e, sasigandan keyin gaplar shunaqa e, sassiq chiqadi minus minus borgan sari minusga ketyapsan e, erga tegmagan ayollar ko'p masalan deylik iffatini saqlab odobini saqlab e, yurgan ayollar son mingta lekin shu minusga o'xshaganlar erga tegmaganligi uchun bularning hayoti har doim sahnada bo'lganligi uchun har kuni iloji borsa bitta boshqa bir erkakning nazarini boshqa bir e, erkakning e, fikrini nazarini o'ziga qaratgisi keladi o'shaning uchun to'xtamay mani haqimda gapirib nomimni yozib istoriyalariga abrorjon deb qo'yib yotibdi minus seni aqling joyidami kallang ishlaydimi nima debdi <coughs> abror muxtor ali abror domla bo'lsa nimaga g'iybat qiladi manga telefon qilmaydimi debdi san jinni emasmisan minus san kallang joyidami seni seni ering bo'lmasa Sen menga nomahram bo'lsang, senga telefon qilamanmi? Telefon qilsam, unda ham gapirasan sen chiqib ki, menga Abror Muxtor Ali telefon qildi deysan. g'oyibdan, ya'ni ichingda nimadir aylanayotgan bo'lsa, uni tashqariga <laughs> unaqa qilmasan. Kallangni ishlasan, to'poyliging da kitob o'qimaysan sen, ya'ni kitabını kitobni bersa boshdan geçe o'qimasdan uxlab qolasan. oshqozoningdagi haligi ko'katlaring biroz bichirib ketib qoladi kitob o'qisang qo'ysan aralashma unaqa narsalarga domlalarni ustidan kulma uzoqqa bormaysan hazrati rohimaulloh katta ketma bo'ying tog'lardan o'sib ketolmaydi yerni teshib chiqib ketolmaysan degan gapni oyatdan aytganlar qur'oni karimni oyati abrorjon deb yozib uni manga tegishli qilmoqchi bo'lmasan sanga ham tegishli u senga ham tegishli o'zi e'tibor bermang bermang deb yotibdi ko'pchilik e'tibor beradigan narsa emas ya'ni e, kimdir bunga aytayotgan piar deyapti manga piar nima keragi bor meni ko'pchilik taniydi ko'pchilik bilib tanib tanish orqali pul ishlamaymanki men manga umuman keragi yo'q ko'pchilik meni tanishligi piar mavzusi ularga tegishli mana shunaqa qilib gapirsa unga qarshi kimdir gapirsa piar qiladi menga kerak emas bu yer minus menga piar ham kerak emas san ham kerak emas seni unaqa sassiq gaplaring ham menga kerak emas lekin haddingdan oshyapsan avval biroz tavba qilganroq ko'rinding man senga chiroyli yaxshi gapirdim oxirgi intervyuda savol berganlar uchun gapirdim san kirib savol berganing uchun gapirdim lekin mening hayotimda seni zarra qadar qadring yo'q bilaman bizni ham seni hayotingda qadrimiz yo'q lekin bizni ham hayotimizda seni sariq chaqalik qadring yo'q san televizorda qayerdadir ko'rinib qolsang o'chirib qo'yamiz uyda yoshlarni axloqini buzmasin buni ko'rinishi deb shunaqa darajadagi odamsan san bizni tushunchamiz shu nima qilaylik biz minuslarni e, xohlamaymiz ayollarimiz qizlarimiz bolalarimiz ko'rishligini xohlamaymiz ko'rsa tabiati buziladi sanga o'xshagan minuslarni ko'rsa yoshlarni tabiati buziladi meni tushuncham bu biz ularni tabiatini buzmaslik uchun qo'llariga kitob o'qishdan boshqaga yaramaydigan kompyuterlarni berib qo'yganmiz sanlarni ko'rib ko'rsatmaymiz deyishyapti domlalar kelib dam solib qo'yadi deydi bilamiz qanaqa dam solishini dam soldirib deb bilasan shuning uchun Senga domla ko'rinishida soqol qo'yib boshiga do'ppi kiyib olib bir burchagida xata qilib olgan odamlar bor Domlamas ular lekin sen qatnab yurgansan bilasan ularni qanaqa dam solishligini uni san domla deb odamlarga umumiylashtirma umumiylashtirma umumiy domlalar unaqa emas domlalar nomahramga o'zi yakka kirgizmaydi xonasiga birorta mahraming bilan kelgin deydi mabodo dam soldirgani kelsa san dam solishdan boshqa dining yo'qku seni ya'ni biroz qo'polroq gapiryapman minus san aytyapsan bilaman deyapsan o'tgan safar ham aytdingki man ro'molliklarni bilaman deding qanaqaligini deding ha san bilasan atrofingda o'sha harom harish ishni qilib yurib uni berkitish uchun ro'mol o'rab olgan odamlar bilan yuribsan san shunaqa odamlar bilan ularga ro'molni muqaddas tushunchasi yo'q ularga ro'molni muqaddas tushunchasi yo'q shuning uchun o'shalarni bilasan san hamma ro'mollilar san aytgandek emas ha domlalarni bilaman dam solib qo'yadi bilaman qanaqaligini bilasan-da san qatnab yurgansan demak ya o'zing o'zing e, guvoh bo'lgan narsangni aytyapsan lekin sanga man bir narsa bildirib qo'yay aqlingni kallangni ishlat san ko'rgan domla hamma domla degani emas u domla qo'shtirnoq ichidagi domla u sanga o'xshaganlarni chaqirib olib domla ko'rinib olib pulingni oladi boshqa narsangni ham qiladi uni san domlalar dema o'zingni basharangni ochyapsan ho'p istoriyasiga qo'yib qo'yibdi meni minus abrorjon deb qo'yibdi ishqilib meni sevib qolgan bo'lmaganda barmog'ingni tishlab qolasan chunki to'g'risini aytsam seni ko'rsam ko'nglim ayniydi bu endi biroz anekdot sifat gapirdim ya'ni sanga o'xshaganlarda sevgili bo'lmaydi-da. Sen kimnidir sevib qolsang, seni sevging rost bo'lmaydi o'zi. Men buni biroz anekdot qilib aytyapman. Sen bugun bittasini sevasan, ertasigini boshqasini sevasan, uchinchisini boshqasini sevasan. Senga har kuni yangi sevgi kerak. O'shaning uchun Abrorjon deb baqirib istoriyangga qo'yayotibsan. Minus biz plusmiz biz. Biz bilan ro'bara kelma, portlab ketasan. o't chiqarib yuboramiz biz ehtiyot bo'ling bizdan minus Aziz vatandoshlar, men va bu atvet qilayotgan insonlar hech kim ichimga dushman emas. Faqatgina o'zlarini javoblarini beryapti. Munisa Zayeva ham o'zining javobini beryapti. Domlalar ham bu narsani deb kimdir urishib, pichavozli yoki sudlanish unaqa narsa yo'q. Chunki erkin fikrlash huquqiga hamma egadir. ko'pchilik buni masalan ko'ryapti, Hali kimdir dushman deb o'ylayapti. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Hech kimda dushmanchilik yoki adovat emas. I bu qaysi ma'noda piyat ham emas. Chunki ko'ryapsizlar, realniy javoblar, realniy tanqidlar bo'lyapti xolos. nima bo'lsa ham hammaga insof bersin degan holatda bu videoda to'xtatib qolaman. sizlar bilan men Muhammad Jomadov bo'ldi. Like uchun alohida rahmat, obuna uchun albatta kattakon rahmat deb videoda aynan shu yerda tugatamiz. O'zingiz ehtiyot qiling.